レジェンドはきっと無茶ぶりをどこまでもついてこれるのではないかと彼もね私も今結構アニメソングをよくやってるんですけども、ねうん、ならアニメソングだったら結構無茶ぶりいけんじゃねっていう。 トに出てくれた時に、はい、ほぼ決まってないことを僕にぶつけるという、ね、はいそうですねそういう企画でした、ね、はいあの時は全部アニメソングで知ってる曲多分同じでしょうっつって <laughs> いけるよねって言ってイントロドンをやらせるみたいな感じになったんですけど多分第2弾やってもいいんじゃないかなと思って <laughs> あの若干裏話をするとこの間やった時は自分は何の曲やろうかそれなりは決めてたんですよ、うんうん、今日自分も何やろうか決めてないのマジで こっから本当に思いつくままに弾こうかなと思ってていけるいけるかないけるも何も始まってしまったらもうそうだよねそうだよねきっといけるよ <laughs> 最初の曲どれいこうかな最近めっちゃ有名な曲からじゃいこうかな、うん、全然わかんないけど <laughs> 最近有名な曲じゃあじゃあ ましたね。